अरे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डेंगू फीवर का बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हो जो डेंगू का बुखार होता है वो असल असल में एक मच्छर के काटने से होता है तथा आम जो बुखार होते हैं उससे काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि इसमें वाइट सेल की गिनती कम होती जाती है तथा शरीर बहुत ही कमज़ोर दिन प्रतिदिन होता जाता है और इसकी जो बेस्ट ट्रीटमेंट है हमारी नेचर में है ये पांच पौधे हैं जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं जो आप अपने घर में लगा सकती हो पहला है पपीते का पत्ता दूसरा गेहूं की घास तीसरा तुलसी का पत्ता चौथा एलोवेरा और पांचवा है ग्लोए इन सब की मदद से आप डेंगू के उपचार की औषधि बना सकते हो मिक्सी में इनके पत्ते पीस लीजिए तथा तीन टाइम दिन में आप इसको उस पेशेंट को दो जिसको डेंगू का बुखार है विद इन टू या थ्री डेज में जो सेल हैं उसकी संख्या बढ़ने लग जाएगी बेस्ट ट्रीटमेंट है डेंगू का थैंक यू